Det her, det er Emil. Er det klar? Jamen, vi er på en CSV-camp. Børneby. Børneby. Hvor vi møder mennesker fra mange forskellige lande. Og du lærer deres kultur at kende, og de ting, de laver i deres land. Det kan være alt muligt forskellige. Ja. Jeg har fået venner fra Korea, USA, Peru, Holland, Norge. Der er faktisk nogen, der er blevet kærester her på lejren. Ja. Der er mange sjove lejre. På Tømmer, der var man delt op i to hold, og så irgendwann belang. So. Ja. It's time for peace. Build up and repair your own villages. Vi skal øhm, til Gala Night, hvor vi får pænt tøj på, opfører os pænt og spise pænt. Og, og så bagefter så er der noget casino. Jeg har lært at sige på kinesisk, hvordan man siger godnat. Varmt. Godnat, madam Godnat.